පුරවා උළුවෙන්න ඇති මාගේ පපුවේ සැනහ ඔබ වෙනුවෙන් පව පුරවා තද හයිතමා එක්ක රිදුනාට හිතට සැලකලා නේද මං රිදුනාට හිතට Thank you.